Сына, давай ты снимаешь. Не урони только. Нет, надо было не сюда, надо было туда дальше. Что-то прав... правоохранительные органы даже это не отреагировали на стекло барабана. Сына, ну ты детинки-то покажи. Да что ты снимаешь на свою фигню? Диме покажи поближе сюда, подойди вон туда, ему покажешь. сигнализация срабатывает. Как кричат. Я думаю, что это далеко не низкий салют был. В смысле, высокий, еще будет выше. Омск. друзья, ставим лайки. Пока что не впечатляет. там же где-то тоже должны долбить. Вон долго же тоже. Вон там вообще какая-то херня.

машина, давай смотри. Салют. Э, вот это вообще уже нормально пошло. Погромче шахает. меня аж кепка тряханулась. Вот это должно жахнуть. a chance. Thank you.

Че не смотришь? Давай смотри туда. Все.